saya BNI Saudi Arabia dan saat ini sudah kembali di Indonesia aktif dalam gerakan buruh migran Indonesia Migran Institute posisi saya sebagai advokasi kasus menyikapi kasus KPK dan Polri dalam hal ini saya berpesan terhadap Bapak Presiden yang saya cintai harus segera diselesaikan jika memang presiden menginginkan negara kita lebih baik dan lebih kondusif terhadap uh, penegak hukum di Indonesia kita. Dan pesan saya pada seluruh buruh migran di manapun berada, tetap terus kawal dan dukung KPK, save KPK.